Thank you. Berdepan mata di guru setra Tempat Bratayuda Dulu bernafas bersama tinta Membuat cerita Bermimpi penuh tentang nyanyian yang teramat sumbang dalam Kucing menyerap Mungkin terlalu kejam Sibuk Rasa Memukul pembantunya Menghasilkan damanya Merobekkan bendera Mencium pengkhianat coba meledakkan sang mentari tercinta Menulis bukit dengan diukir Darahku berdesir sang yuda sangatlah mengerikan. Coba bayangkan tentang Kurusetra. Kamu beri jika kami harus mati